porque aquí en Cuba yo veo que el pueblo cubano sigue bailando casino tradicional. A veces se mete algunas cosas de plástica, de, de eh, pero predomina el paso básico. Predomina el paso sencillo eh, y, no con tanta complejidad incluso como se baila en el extranjero. Sí, y eh, ahora lo que veo en Europa, en nuestros países, que la eh, gente no sabe cómo, no sepan cómo guiar la pareja, pero baila mucho bailes africanos, eh, afro, rumba, y al fin yo veo y hay mucha diferencia lo que está bailando aquí, lo que está bailando afuera. Exacto, yo pienso que eso, lo que está ocurriendo es casi una competencia por la comercialización de la, del propio casino en el extranjero. Paso básico es, este. ¿eh? Se puede